Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Essa semana começou cheia de novidades sobre a editora que irá lançar os livros de Tolkien no Brasil a partir de agora. E hoje eu vou revelar mais coisas para vocês. Na última segunda-feira, dia 13 de março de 2018, nós ficamos sabendo que a editora HarperCollins Brasil é a nova casa de Tolkien em nosso país. Vamos falar sobre isso e também sobre os livros que serão lançados ainda esse ano. Sim, livros no plural, e ainda em 2018. Então antes de começar, já tasca o like aqui no vídeo para não esquecer depois, e quem está chegando agora já se inscreve no canal e clica aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Eu fiz uma live na segunda-feira lá na nossa fanpage do TT no Facebook. E enquanto isso, a Cris Casagrande, a nossa Lady Big House, postou a notícia completa no nosso blog. Por isso que eu sempre falo para vocês nos acompanharem em todas as nossas redes sociais. Tem coisas que só dá para divulgar rapidamente por lá. Então primeiro vamos falar daquelas coisas que já está todo mundo sabendo desde que foi divulgada a notícia. Número 1 a editora HarperCollins Brasil agora detém os direitos sobre todos os livros de Tolkien em nosso país. Todos. Número 2. O livro Beren e Lúthien, do qual nós já temos até uma playlist aqui no canal com o seu diário de leitura, será lançado em novembro em português com a tradução do nosso amigo e mestre das tradições Ronald Kimsey. Número 3. A série em 12 volumes The History of Middle-earth será lançada pela editora HarperCollins Brasil posteriormente. Número 4, o Samuel Couto, que é o gerente editorial da HCBR, a HarperCollins Brasil, será o responsável por esses lançamentos. E falando no Samuel, na terça-feira passada ele entrou em contato diretamente comigo para falar quais são os planos da editora e como nós vamos poder contribuir com todo esse processo. Primeiro eu tenho que falar que o Samuel foi super gente boa, e ficou à disposição do TT para que possamos influenciar positivamente nessa nova fase de Tolkien no Brasil. Eu já tenho todos os contatos dele, inclusive no WhatsApp. Olha só que chiqueza, né, meu povo? Então podem esperar que a postura da editora será de ter um ótimo diálogo com todos. Eu falei para o Samuel que, entre outras coisas, nós queremos ser aquela ponte de ligação entre os leitores e a editora HarperCollins Brasil. Tanto Samuel quanto nós aqui da equipe estamos muito entusiasmados com isso. Para entender essa nova fase de publicações, é bom falar que o Samuel é um profundo entusiasta de Tolkien. Para vocês terem uma ideia, ele estudou Tolkien desde a escola até a faculdade. Não, é claro que isso não foi aqui no Brasil, né? Foi lá nos Estados Unidos. Então nós podemos esperar um carinho e uma dedicação especial e técnica nos livros que estão por vir. O Samuel então me explicou que a grande missão dele e isso foi aceito tanto pela HarperCollins Brasil quanto a própria família Tolkien, é seguir uma linha que mostra o academicismo e profundos estudos de Tolkien. Ou seja, Tolkien não como um mero escritor de fantasia, mas como um grande autor de literatura séria e que é objeto de estudos nas faculdades do mundo afora. A preocupação maior não é apenas mostrar aquele Tolkien que diverte e emociona os leitores, mas também o Tolkien respeitado professor de Oxford. Por isso, além dos livros do Legendário da Terra-média e dos outros livros de histórias do Tolkien, ele se comprometeu a publicar também os livros acadêmicos do professor. Então podemos aguardar lançamentos como The Monsters and the Critics, o Sir Gawain and the Green Knight ou Finn and Hengist, que são alguns de seus estudos medievais. O Samuel me revelou que ele quer que a obra seja tratada com tanta seriedade a ponto de ser levada em consideração pelo meio acadêmico brasileiro, coisa que já ocorre lá fora, mas aqui ainda há um certo preconceito. Bom, e quanto aos livros em si? Primeiro, eles vão começar com livros inéditos, ou seja, livros que nunca tiveram tradução aqui no Brasil. Como eu disse, o primeiro anunciado foi Beren Lúthien*, e agora eu vou falar o segundo. Olha, e o segundo é... Hum, eu não vou falar agora, vocês vão ter que esperar mais um pouco. Depois, eles pretendem começar a relançar os livros que nós já conhecemos, como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, em novas traduções. Isso mesmo, os livros serão traduzidos de novo e, o mais importante, serão atualizados. Até então, todas as edições de O Senhor dos Anéis que nós tínhamos aqui eram baseadas numa edição inglesa de 1991. Eu perguntei especificamente ao Samuel se isso iria mudar, e ele confirmou que sim. Se eu não me engano, a versão mais atual de O Senhor dos Anéis é a de 60 anos, que corrigiu muitos erros das edições anteriores. Isso seria para quando? Não há datas, e isso foi falado apenas como planos da editora, mas a intenção é que já comece no próximo ano. Sobre algumas edições já existentes da editora WMF Martins Fontes, eles pretendem utilizar o que for possível dependendo do livro. Isso ainda está sendo estudado e é claro que eles teriam que adquirir os direitos sobre essas traduções. Teria que haver um acordo com a editora WMF, e eu acho que isso até que seria uma coisa boa de ser feita, até porque os últimos livros de Tolkien estavam sendo traduzidos pelo Ronald Kimsey, que é a competência em pessoa. E então nós temos o The History of Middle-earth, que demandará um planejamento mais elaborado e muito mais estudo. Vai demorar mais um pouco, mas é algo que eles querem e vão fazer com certeza. Então nós podemos resumir tudo assim. Esse ano serão dois lançamentos inéditos. No próximo ano, devem começar a relançar em novas edições os livros que nós já conhecemos e depois então o The History of Middle-earth. E quanto aos livros em si, os leitores vão simplesmente adorar o que vai ser feito. Os livros serão todos em capa dura e terão um padrão. Ou seja, quem colecionar todos os livros vai poder realizar o sonho de montar aquela estante tolkieniana toda bonitona, para perfeccionista nenhum botar defeito. O mais legal é que, e preparem os bolsos, eles querem lançar além das edições comuns, edições especiais. Isso mesmo, possivelmente será mais de uma linha de lançamento por produto. Capas especiais, versões expandidas, versões comemorativas... Como eu falei, vão enchendo os cofrinhos de vocês. Ah, e falando em dinheiro, o Samuel disse que também tem uma preocupação com isso. Ele sabe que não adianta, apesar de uma edição bonita e com qualidade, colocar a um preço inacessível. A intenção da editora realmente é trazer um material com qualidade e que todos possam ter acesso. Ele até deu um exemplo sobre o que estão fazendo com os livros de C.S. Lewis. São livros caprichados a uma média de R$ 24 cada um. Então, para acabar com o suspense, o outro livro que será lançado também em novembro desse ano será... Hum, aquele que já foi falado lá no TT número 126. Calma, é claro que eu vou falar o nome para vocês. É que ele é um pouco difícil. Será o The Lay of Outro and Etron. Para quem quiser saber mais detalhes sobre ele, vejam lá então o TT número 126. É na verdade um grande poema no estilo de balada bretã e foi editado por uma das mais competentes tokenistas do mundo, a Verlin Flieger. Então nessa primeira fase nós teremos Beren e Lúthien e numa tradução livre a balada de Aotrol e Itron. Esse último ainda não foi escolhido o tradutor, mas já temos novidades quanto a um dos relançamentos que virão nessa que eu chamo de fase 2, o Silmarillion já tem um tradutor definido. Será o Reinaldo José Lopes, que é um tolkienista bem conhecido e também tradutor e é um dos fundadores do site Valinor. Como vocês podem ver, o Ronald Kimsey já está confirmado num livro, o Reinaldo José Lopes no outro. Cada obra será incumbência de um tradutor diferente. A editora irá decidir caso a caso quem será o tradutor, inclusive nos outros livros poderão ser outros. Quanto a isso, eles ainda estão analisando como vão fazer no futuro e as atividades da HarperCollins Brasil no meio tokeniano já começam nesse mês. No dia 25 de março, que é o dia em que a The Token Society e também os fãs do mundo inteiro comemoram o Token Reading Day, ou o Dia de Ler Token, a HarperCollins Brasil irá realizar um evento participando desse Reading Day. Será um evento com convidados para reunir todos aqueles que serão influenciadores nesse processo de publicação de token. Nós do Token Talk fomos convidados pelo Samuel e alguns membros de nossa equipe marcarão presença lá. Acho que isso era tudo que eu tinha para falar de forma resumida. Se eu fosse falar de tudo que eu quero, o vídeo ia ficar gigantesco. Teve outras coisas que o Samuel conversou comigo, como por exemplo, por qual período eles pretendem ir lançando essas obras. Mas como é coisa interna da editora, não vem ao caso eu ficar divulgando aqui. Quanto ao Tolkien Talk, fiquem certos que a editora HarperCollins Brasil, na pessoa do editor Samuel Couto, irá alimentar uma relação de amizade e companheirismo, e nós estaremos juntos nesse novo capítulo de Tolkien no Brasil. Continuem acompanhando as nossas redes sociais, pois a qualquer momento pode ter novidades e nós vamos fazer publicações, lives ou posts com informações. Inclusive, hoje é sexta-feira, né? Agora de manhã, o César, a Cris Casagrande, o Alexandre Azevedo e o Ronald Kimsey foram se encontrar com o Samuel Couto para se conhecerem pessoalmente e já irem tratando de certos assuntos. Agora eu gostaria só de falar brevemente sobre uma dúvida que surgiu essa semana. É que lá no TT número 188, nós tivemos uma entrevista com o Alexandre Martins Fontes, o diretor da WMF Martins Fontes. Como o Alexandre tinha falado lá na entrevista que ele ia dar uma repaginada nos livros do Tolkien, ia colocar capa dura, ia melhorar algumas coisas, aí o pessoal está se perguntando como é que agora surgiu a HarperCollins Brasil se dizendo dona de todos os livros do Tolkien. Gente, de fato, o Alexandre estava correndo atrás daquilo que ele prometeu. Ele estava em negociação com a HarperCollins britânica e também com o Tolkien State. Porém, a HarperCollins Brasil também tinha interesse em publicar esses livros. Então houve negociações de todas as partes e o que ocorreu foi algo que acontece normalmente no mercado. Entendido? Só para encerrar, é só um asterisco aqui no vídeo, o Samuel me falou que vai tentar publicar um livro já agora no meio do ano. E eu nem vou dizer qual é esse livro ainda, porque ainda está muito no plano das ideias. Então não é nem bom ficar criando muita expectativa em vocês. Mas eu posso dizer que é um dos livros mais importantes que nós já falamos aqui pelo Tolkien Talk. Então é isso, pessoal. Hoje nós aproveitamos para conversar como é que Tolkien será publicado no Brasil, o que nós podemos esperar e quais os livros que já serão lançados esse ano. Eu quero agradecer ao Samuel aqui pelo contato,